හරි පුංචි පුතාලා කෑ ගහන්න එපා. හරි? තව පුංචි වෙලාවක් තියෙන දවල්ට උචිතා සුඛාකාරී ඈනාදී කරදාවි සුන්දරවන තෑගි සාගරේ නැගිට කෑ ගහන කෝපි බලන්න හරිද ඔය මාටික දෙන්න අපේ පොඩි මොකද උදේ යන්නේ? කොහොමද මේ අදින් පිටේ? ගොඩක් කටිය ඇඳලා ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඔව් මේකේ ගොඩක් ගියා. මාතෘකාවේ නම ළමයි පැමිණෙවයි දුවද? ආ හරි. ඔයාලා බඩු ටික එකතු කරගන්න. ආ හරි පිටේ. මේ කීයද? මේ මේ එක දෙක මොන්ටිසෝරි ඔක්කොම කලවම් වෙලා නේ. කව චිත්‍ර පෙන්වන්න පොඩ්ඩක් diciumkan sih lagi gitu igen iya, aja Thank iya. you. Iya. ඔව් පන්තියේද මෙන්න නේද Ya la Ah, හැකියාවන් තව තව වැඩි දියුණු කරන්නට සංවිධානය කළද චිත්‍ර තරගාවලියේ අපි මේ වෙනකොට චිත්‍ර තරගාවලිය පවත්ව අවසానයි. අපි සූදානම අදවසේදී ආදරණීය දරුවන්ගේ හැකියාවන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ කුසලතාවයන් වෙනුවෙන් හිමි සාතිකපත් සහ ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට මේ මොහොත වෙනුවෙන් සභාවෙනි 53 සේනාංගයේ නියෝජ්‍ය සේනාධිපති brigadier WM PM Wijesuriya RWP RSP ජේසුරිදාරතුමනි ඔබතුමාණන් මේ අවස්ථාවලදී තවත් ආදරෙන් හා ගෞරවයෙන් පිළිගන්න ලබනවා ඒ වගේම 53 පාපර සේනාංගය නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාවෙන් කරමින් සියලුම නිලධාරී වඩුල එලවට ආදරෙන් හා ගෞරවයෙන් යුතුව පරිපාලනය කියලා දෙවියෙකුට පිළිගන්නේ ලොකු වෙනවා. ඒවගේම අදාසෙදී චිත්‍ර තරගාවලින් අපට සහයෝගය ලැබුණේ බලවත් ආදරේ පිළිගන්නවා ලැබුණා කොළඹ මහා විද්‍යාලයේ කඩිකුලන් කඩිකුලේ අපේ මේ ස්ථානයේ මෙන්න ශිල්පී සිදුවන්නේ නම් වශයෙන් කියන්න බැරිලා මේ කඩිකුලේ සහයෝගය ගන්නකොට සේව දනාව හදාවත් ආදරේ කාර්යයන් කරලා මේ ස්ථානයේ මෙන්න පිළිගන්නවා වාහිරේ ආරාධනය අදවසේදී මේ කඩිකුල ආරම්භ කිරීම සඳහා සියලුම ආදरणීය ආරාධිත අමුත්තන් ඇතුළු අපේ හිතවතුන් දෙමාපියන් කුංචි දරුවන් මේ හැම දෙනෙක්ම පිළිගැනීමේ පිළිගැනීමේ කතාව සඳහා මදාවලට ආරාධනා කරනවා ෆ්‍රයිඩ් මාර්ච් සමිතියේ ලේකම් රුතික මාර්ගාණනී ඔබට Sir, na PPC. Hindi tama. दामशरण प्रभाव शिवजी रिहान शाह शिवजी रिहान शाह तारुषि विदर्शन अवतार तारुषि विदर्शन अवतार एम जी पहसना देशम पहसना देशम この瞬間に出ましたオマージサハンサーサマーディサハンサーサマーディサハンサディページアレシャーハンサナアレシャーハンサナ Yes, Mario Kabasone. ル i o a b s o n e आगे सहयोग सर सहयोग सर सहयोग सर के वेदुल हॉस्पिटल वेदुल हॉस्पिटल वेदुल देवड़ा जेली वेदुल देवड़ा जेली